Selamat pagi sahabat. Kali ini saya ada di kebun kopi saya. Di sini saya lagi menemani Mas Taman yang lagi panen pete untuk pengiriman ke Batam dan Bandung. Mas Taman ini adalah pengepul dari Kedawung. Di sini alhamdulillah di kebun saya pribadi ini. Kebun saya semua pakai bahan organik tanpa anorganik di sini saya semuanya pete kopi durian langsat manggis semua pakai pupuk organik pupuk kandang kambing yang saya pakai dan saya tidak melakukan fermentasi pupuk asli murni langsung cuman saya diamkan satu minggu baru saya aplikasi ke tanaman saya dan di sini inilah hasil pete dari pupuk kandang yang saya pergunakan di kebun saya guys dan di sini semua tanaman alhamdulillah kopi cengkeh durian pete dan juga manggis semua lebat langsap juga lebat guys sinilah disitu kita perlu ketekunan untuk melakukan pupuk organik karena kebanyakan petani itu apa ya kurang yakin kalau pupuk kandang itu bisa membuat lebat kebanyakan petani itu berasumsi kalau pakai pupuk kandang itu enggak lebat cuman eh, daunnya yang hijau bagus daun padahal di sini ini yang saya lakukan ini juga enggak mudah guys ini selama enam tahun saya melakukan perawatan, perlakuan untuk pupuk kandang untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Buah yang bagus seperti ini, kopi juga yang bagus, itu perlu perjuangan memang. Perlu ketekunan, perlu istiqomah untuk melakukan. Di sini semua saya lakukan kurang lebih enam tahun dengan memakai pupuk kandang. Tapi alhamdulillah di sini semua tanaman baik kopi, cengkeh, pete, terus durian, manggis, langsap, cengkeh, semua alhamdulillah lebat. Berarti tanpa pupuk anorganik tanaman itu semua bisa lebat. Tapi ya itulah guys, kebanyakan petani kalau nggak pakai pupuk anorganik, anorganik itu masih ragu-ragu takut nggak lebat takut hasil panennya berkurang padahal di sini ya alhamdulillah tapi perlu ketelatenan ketekunan keulatan perjuangan memang yang saya lakukan untuk pupuk organik ini 6 tahun guys ya inilah hasilnya nah di sini cak taman ini lagi nyortir nyortir ini pete yang mau langsung dikirim ke Batam dan Bandung oke sahabat jangan lupa komen like dan subscribe channel kami Muara Sungai Adem